this shit crazy. Bears on the track. G, c'est du guignol tout. Ma crazy Gang gang. Calamity, calamity lang. jamamu jamamu leng sama songe ngeen di kontan. mel ku ñu seexal kaasu lem man kenn duma ada kay ci may mat mat mat yaru kat kat kat sa gël dama tëkk naxu kat kat kat sa rappeur lay mar ay tat tat tat mu la rap da ngay xëcc gen santuma dem maru ma naan bu ma tànkal wax bëri bëri ne sànk lañ am naa paas duma burle sa lampe fay burle bokku ñu niveau te bokku Neymar xam na lu Mbappé di ndirool maa mën kii mën kële ak kan ba diggandu meer xam na lu mu attan ma la armel job guddi job na ba cëg yi ñëpp lay suul ngay ba jëg ku yàkkamte niveau du xartum sa rappeur xewee ni xartum jabe pare boy may policier lu way am boy nañuy cotiser te man ci rap te demu talu ma Kira gu gitu boy ngay sukuraat menarap gini rab gën a bëri jaxal rek teg seen kat kay boobu léegi yaa ngi tu bëy lu gis gan bi yeewi bëy dama dikk indi flow bu daaju sa di ma ñoo di zaalu da nga ñuul mel ne picc picc ndóobin yaa woo ci badar dama crazy ay gën a métti amul kenn ku ma war a je ay fuma tek ci rap soo takke suis un an bakka def luma def tay bakkay ma tangor lay bindee son dima ma xam a dima booy di ma laajte may safara bii damay lakke santuma taal defa bi ngi tàkk ma taw ma je ma juule la rak sen game la ma nara bombarder mu xam rek moy xamati ma xamul boy, do ma xamati yaa ngi ay biu de ma des dem xoli vaar grand yow fa beuri manuma biche bu ma tankal waay bu ma bu ma non bu ma tankal tànkal tànkal I'm not going to tell you what it is, you know what it is. These dope things come from the fucking hood. You got my man my crazy in the building. Just chilling, alright? Great.